Salutam ciu, jeni vo die video, kai hodia nocte mi vas paroli al vi, pri kial mi mal amegas ludi kriketon. Vere mi mal amegas ludi gym. La kialo por mia mal amego, um, estas la resulto de accidento kia mi estis adolescanto, do compreneble, ci tiu videoblogo temos, uh, temas pri tempo um, en mia adolescantezzo. Do, tiu tempe, mi havis 12 jaroin, kai mi logis en tre malgranda urbeto um qui estas nomata uh, the gem fields uh, do mi supposas ke tio estas loko por juveloi mi supposas um kai fakte ginestas vere urbo au urbetos ĝi simple estas multe da domoi en la arbado kiu esta sufice proxima i por esti nomata urbeto mi sposa sed tio vere ne gravas por ci tiu racconto to tiu tempe Compreneble, ni festis mia nascic tagon, cae mi, cae mia familio, cae celcae aliae familioi cunigis per festi la daton, cae mi memoris che mi estis tie cun celcae el miai amicoi, cae ancao compreneble la plen de chui family i venis ca ili play parte simple drinkis multe ca mi memoras che en la malan tower corto de um, la amica domo char fakte ni ne es che ni domo ni es che la domo de amico um, en li malan tower corto um, la plen cresculo i decidis ca ili volas ludi kriketon ca chui el ili estis ebriai am um, ebriai kai mi memoras ke mi stadis no mount how corto kai mi aspectis eh, uh, la avento mi supposas kai poste mi dis oh mi nun havas de du yaro mi volas ludi cricketon am kun la plen kre skulo mi estas granda knabo kai mi memoras ke uh, eble mi apacho mina scia sed unu el plan kere skulo i kiu tute ebriaj diris yes ja vi povas ludi kun ni kaj li donis al mi batilon kaj fakte ke ni ludis gen ni ne havis um visage protectiloin um kai mi modus ke mi tennis le batilon en unu mano kai mia visagio is <laughs> das tutte ne covrita kai mi tute ne sciis kial ludi kriketon, sed mi stadis tie, kai la plen kreskulo forkudis tre, tre mal proxime. Kai mi pensas ha, ve, li estas tre mal Li havis en la mano la pilkon, kai kompreneble li levis la mano en jeti gen kai mi modas ke mi staris tie kai mi pensas Oh, li estas tro fora, mi devas pli proximici a li. Do mi comences curi rapide a li, cae li jetis la pilcon samtempe, tempe, tiam la pilco flugis tra la aero, cae carambolis <laughs> contrao mia visaggio, cae tute rompis mia nason, cae mi amores che sango el fluis cien, cae mi for fuori curi, mi simply jetis la batelon, cae mi curis, cae mi dis, cae mi amores che mi curis circa la, la campon, cae mi ludis, cae componeneble, la aliae plencarescule, ili estis ebriae, sed ili scias che tio ne esto bona situacio kai fakte mi mi modo sam ke mi simple kudi salo domo mi nes ti as sed cielo domo es das du vitrai a podoi kai char mi ne povas bone vidi char mi have sangon in mi ai oculoi mi simple <laughs> tracuris tra la bodo eh, e kai compreneble rompis ilin kai et pli rompis mia nason kai et pli de sango el jetis en kai mi modus ke tiam mia panio prenis min kai shi irigis min al sofo kai alia plen skula idis al friduio kai prenis am glacion kai metis gin sur mian visagion kai tiam mia naso ne estis tiel char fakte post poste multa in in poste mi riparis gin sed post tiu evento mia naso stadis tie au tiel mia naso stadis tiel kai mi memoris ke mi uh, la, pachon pacion tra sangai lamoi kai li diris al mi O, filo, vi nun estas kiel via pacio! Ni, ni ambau estas samai, cer facte, kiam li estis infano, li rompis sian nason. am kai nun, ni <laughs> ambau havis rompitain nasoin. Kai, Jen kompreneble kiel mi ne plu volas ludi kriketon kaj fakte dum multaj jaroj mi tute ne ludis ĝin mi evitis la ludon sed kiam mi estis um, mi havis fakte kiam mi havis dek kvin aŭ dek ses mi memoris ke mi estis en la altlernejo kaj la um, instruisto diris al mi ke mi devas ludi kriketon kun la restajo de la classo au io malbona a casos kai mi memoris che mi tutt'e ne volas ludi gin sed mi devis charla la instruisto diris al mi mi devis do mi iris sur la campon ca mi simple stadis malproximi de la la batisto oh, e la pilko jetisto e mi pensis al mi esto sekura ci tie sed tia mi memoris che la pilco Comences flugi al mi, kai mi pensas, oh, oh, kio mi faras? kai mi saltis de la tero por capti la pilcon automate kai samtempe alia knabo saltis al kai li batis min kai ni falis teren kai ni stadigis kai mi pensis oh, oh bona mia naso estas bona sed tiam mi rigardis mian manon compreneble uh, viai fingre devas aspekti um, tiel ne? nu, ci tiu fingo ne aspektis tiel la eta fingro gi facte estis pardon min. Tiel, kai mi, mi rigardis gin, kai mi pensis, oh, oh fec, mi rompis mian fingron, kai mi cudis al instruisto, kai mi montris mian manon, kai mi dis, oh, mia fingro, kai si vidis gin, kai tiam diris, oh, idu al la, la curaceo, char en Australio, um, cui lerneioi habas, um, ne vere curaceion, sed um, ili habas uh, simple locon ti vi povas attendi helpon kai mi modus ke mi statis tie kai mi rigardis mi an mano gi fakte tute ne doloris min mia fingro simple es dis kai mi modus ke um la kuracisto venis kai rigardis mi an mano kai prenis gin kai didis hm Shines ke vi ne rompis la oston, do tio estas bona, <laughs> kai tiam simple movis la fingron en la justan pozicion, kai tiam mi rigardis gin, kai pensis, Ah! tiam am gi vere dolores min, kai mi pensas, ne, mi preferis gin, ki am gi rompita, char gi ne dolores min, sed non gi ege dolores min, sed poste, mi tute ne plu volis ludi creceton. Kai se vi iam rencontus min en la reala mondo kai vi rekomendus al mi ke ni ludu kriketon, verŝajne mi fuĝos. Mi tute fuĝos, mi por fuĝos. Ĉar mi ne volas ludi ĝin. Do, gen ĉio, mi simple volas priparoli tion. Um, Do, se vi shatis qiti un filmon, shatu gjin disko nigu gjin a bono kanalon, se vi an ne a bonis, mi vidos vin, e la venon filmo, film, se vi ne estos tie, mi batos vin per kriket të batilon. Ka i kia, mi volis danki mi a in Patreon, ili estos Lupe, Robert Nielsen, Shane Power, JZ Knuckles, kai Sarah SC, kai se vi volis donati al mia a kanalo, podi ke Pli boni ju eston tetsen, simple idu alla ligilon prescribo sub idu tien, al mi trovos vin. <laughs>